අකොන්ඩව තුංගනි වතාවටත් සංවිධානය කරු ලබෙන ටික්ටොකස් 2020 වමට වමට දගුණ දගුණ පත්කනාද දම්ම ආපන් කොල්ලෝ පලිස්කම් ඇත් මුහතු පතුළ යට ඉඳලා ටික්ටොක් එක පච්ච කරලා සුදු ඇදගෙන කළුවාවා ගොඩක් කලද විල්කම්චූ ලෙඩිසන් ජෙන්ටමන්් ගොරී ශ්‍රේෂ්ඨ මුල් සවලලු නංගේගේ ටික්ටොක් වීඩියෝ මං හැමදාම බලලා මම ඔයාලා ලොකු ෆෑන් කෙනෙක් අමිත නැටුම නැටුම් වල හැටියට මේව නැටුම්ද එන්න මේ වරෙන් කොල්ලෝ ඈ අපන්තේ පුල සොමි ලෝනේ ලතාවේ හැමදාම මේ සින්දුව නරන මුලද නංගියෝ අමසදරුගේ නංගියා මොන නංගිද ටික්ටොකර්ස් මහා තරංගාවලිය අවසන් වටේට සුදුසු කණ්ඩ ලබන විශිෂ්ටයින් හඳුනාගනිමු. සෙල්ල කරමලිය ගොජන්නේ ගුජම්පියෝ නිකවරට සාන් කෝම්බ නදීරමෙක්ස් මට ගේමන්නෙමි ඒත් අටවසර අයියා තොට විසුද පිටෝකේ නංගේ නංගේ ගන්නේ පාන්සල්වත් ඉරිකට්කාව පට මෙවා සෙල්ලඟක අම්මට උඩු මකරෙ කවදයක මකරු ජය පුදුවම ජකොමන් ගිනි ගොඩක් ලත්තකුයි නංගිය නංගියගන්න අඳුනාව යුසකින් ඉන්න බැයකු ආපන්සහෝදරයා උදේ ඉඳං කට්ට කාලා හදපු වීඩියෝ එකට ලයික්කයක් කමෙන්ට් එකක් දාලා ෂයාපාරකුත් දාන්න අමතක කරන්න එපා සබස්ක්‍රයිබුත් කරන්න එනම් සහෝදරයා අපි ගිහින් එන්නම් බුදු සරණයි